Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Ya, channel kedua saya dari Cak Mujib dan ada Cak Mujib TV. Nah, kali ini teman-teman sekalian ada requestan daripada teman-teman ya, pengalaman berkawan dengan orang Melayu, Ustadz Muhib Khauli. Ya, banyak sekali istilahnya Ustadz Muhib Khauli ini yang membahas tentang bagaimana ya ada juga kelebihan dan ciri-ciri orang Melayu dan juga keutamaan negara Malaysia dan juga istilahnya bisa dikatakan di sini yaitu pengalaman berkawan dengan orang Melayu. Banyak istilahnya pesan-pesan baik yang disampaikan oleh Ustadz Muhib Khawli kepada kita semua agar menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Nah, langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya pengalaman berkawan dengan orang Melayu dengan Ustadz Muhib Khawli ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Cukup dah sebab suara pun serak dah. Mungkin orang tertanya macam mana Pak Arak ni boleh kecil Melayu? Tahu, mesti, mesti terlidah. Mana dia ni? Mari mana Pak Arak ni? Hey, eh, pelik juga ni. <laughs> Orang nak tahu. Tuan-tuan rahmati Allah, tengok bagaimana saya, tengok bagaimana al-akhlaq, akhlak yang murni menjadi sebab saya tertarik dengan orang Islam di Malaysia. Kenapa saya suka orang Islam? Masya Allah. Saya duduk di Jordan, kami pelari eh. Tahun 1982, kami terpaksa lari daripada Hama, Syria, melarikan diri ke Jordan. Jordan saya tak ada sign. Saya masuk universiti. Uh, saya gaul dengan orang Kelate. Ha, orang Pasir Ho, Pasir Mah, orang Kota Baru, orang Tupak, orang uh, Merata. Sekali tu tuan-tuan rahmati Allah. Di bulan puasa ayah saya bagi DT sikit. Tapi duit ni biasa tak cukup sebab ayah orang yang susah. Meski. Ayah bagi seminggu lima dina Boleh beli jawadah buka puasa, jawadah uh, sahur, Ahad Isnin Selasa. Habis. Tinggal Rabu Khamis, tak ada biti. Tak tahu nak makan guana. Saya di rumah ada sahabat saya orang Kelantan, dia sewa rumah, saya pergi rumah dia. Ada lima net orang. Seorang nama dia Imran, Mereng kita panggil. oh, biasa orang Kelantan. Eh. Imran jadi Mereng. Seorang lagi masya-Allah saya sanjung, dia sekarang ni ada orang hebat. Dia seorang tok qadi di Binja. Nama Masya dia Zahari. Kita panggil dia Abai, Abai Mai, Mai. Ha. Seorang lagi nama dia Mizi apa ni? Termizi. Jadi Mizi pula, Mizi. <laughs> Seorang lagi nama dia Zuyasan, panggil Mak Jing. Oh, Mereh, Mak Jing, Mak Yi, Bapah, Mizi. Allah, lima orang, Masya Allah. Di rumah dia, saya lapar. Masuk rumah, dia tanya, oh, eh, Hi, dia buka puasa mana, mana mana ni? Eh, tak tahu. Suruh malu nak rakyat ni. Eh, tak apa rakyat nak buka puasa sini mari. Tak ada bitis kau? Dia tanya, ada bitis ke tak? Dia kata, tak ada bitin, dia ya Allah. Dia kata, tak apa, main, main, main. Tak buka puasa sekali, tak apa. Saya tahu, Allah itu tuan, dia orang masa tu. Dia orang kadang-kadang bersih suara ni lambat sikit. Dia pun tak ada bitin, tapi dia tak cakap. Saya masuk rumah dia, dia ambil kuali. Ambil kuali besar. Okay? Ya? Naik orang nak makan. Ya? Allah, kecil kelatin lalu kita, Alhamdulillah. Biasa kecil luar. <laughs> Nombor di sini boleh kecil kelatin sini. Jadi apa, waktu mati eh. Apa yang orang kata, gang, orang kelatin mari kat kita. Gitu. Masya Allah. Dia ambil kuali, letak atas dapur. Dia letak minyak zaitun. Dia panas dapur. Lepas tu dia ambil nasi hok semalai. Nasi hok masak semalai. Dia biasa tak basi sebab dia boleh tahan lama. Dia ambil-ambil. Sebab cuaca arak ni, kan? cuaca di negara arak dia kering. Dia cuaca kering, dia tak cepat basi. Dia ambil nasi, dia pecah, dia letak atas kuali. Lepas tu, dia start kering. Lepas tu dia ambil ikan bilis. Ikan bilis kan? Dia tabur atas nasi. Lepas tu dia ambil budu cak kita Sungguh. Eh betul ni. Allah tak nak buat ni. Budu cak kita dia. Eh, saya saya kelate bawa daripada uh, daripada sini dia bawa ke Jordan. Sungguh bawa botol banyak siap jual pula. Miaga budu. Ada tokek budu ada di Jordan. Sungguh. Tokek pun ada. Oh, dia hok oh, cak kita dia. <laughs> Dia kecuh. Dia masak tu tuan dia masak. Ya Allah. Mau memek. Dia, dia goreng tu tuan. Sambil dia goreng dia baca tahu. Dia baca ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Masya Allah. Dia baca ayat Quran ni Duk masuk kita pun tengok Habis dah habis dah nak tutup dapur Lepas tu dia tengok saya Dia nyanyi buluk Dia nyanyi ada seko anak tupa Atta jola mokte Kudune ko perut Jale cari makan, jale cari makan. Oh, jalan cari oh, makan. Oh, buat dia mari pula. Megai mak mari yang sekali. Buat dikit barat pula. Lepas tu habis yang ni nak hidel dia kata, "Hi, demo. Demo tahu dak? Tupa tu siapa dia?" Saya kata, "Mu beh gedak lagu ni." Uh, saya kata, "Beh juga sikit-sikit gitu, koh koh gitu." Oh, saya tahu tupa tu nanti hok lompat tu lah hok kecil comel. Kata demo tahu tak tupa tu siapa? Tak tahu saya. Kata tupa tu demo. <laughs> tupa hok pergi jalan, jalan cari makan demo. Allah. Tak apa tu tuan. Tapi yang saya suka. Dia walaupun dalam keadaan susah. Walaupun dia dalam keadaan terdesak. Tapi tak lupa tu tuan. Tak lupa untuk membantu saya. Masya untuk me- ajak saya, jemput saya buka sekali. Itulah Rasulullah SAW sebut man fattara saiman falahu mithlu ajri barang siapa yang bantu saudara Islam yang lain buka puasa Allah akan dapat pahala yang sama la yang qusu min ujurihim syai tidak akan kurang sedikit daripada pahala mereka dan Allah Subhanahu wa taala puji mereka ini yang disebut antara ciri-ciri ahli syurga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء Allah, الذين yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka yang derma dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Dia mewah kalau dia susah, dia tetap membantu orang yang susah dan miskin. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah menjadi gulungan yang selalu membantu umat Islam yang selalu Amin. cari peluang untuk menderma untuk orang miskin dan fakir insya-Allah. Saya rasa insya-Allah setakat ini dulu. Insya-Allah. Ah sebab itulah tuan-tuan. Bila kita tengok akhlak tersebut orang Arab ni terus ter- tertarik cari bini orang besuk lepas tu nikah orang besuk alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah. Jadi nikah tengok orang Melayu ya. Untuk kita insya-Allah selalu nak mendekatkan diri dengan orang adalah akhlak yang mulia insyaallah jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itulah tadi ya uh, Ustaz Muhib Khawli. ini sudah 6 2016 ya guys ya masyaallah lama sekali ini video dan masyaallah ternyata beliau itu terketuk hatinya ya dengan orang Malaysia karena kedermawanan orang-orang Malaysia seperti itu jadi ketika ada kawan langsung langsung dia guys ya macam dah saudara dekat macam tu ya Masya Allah Alhamdulillah saudaraku terima kasih tentang orang Malaysia dan kasih sayang kamu pada orang Malaysia Assalamualaikum terbaik Ustaz Assalamualaikum admin ya kan boleh tak dapatkan video Ustaz Muhib yang lama dulu-dulu kira 10 tahun yang lalu eh Oh, dekat besuk kat mana eh? Kita orang besuk juga. Ah, jadi isteri dia orang besuk eh guys ya. Allahu akbar. Dan masya-Allah sangat seronok sekali apabila kita mendengar ceramah ataupun kisah-kisah ataupun bisa dikatakan pengalaman daripada Ustaz Muhib Khauli ini guys. Banyak juga istilahnya pembahasan beliau berkenaan dengan bagaimana sifat-sifat orang Malaysia dan lain sebagainya. Mungkin karena beliau ini juga disambut baik dengan orang-orang Melayu ya guys ya. Orang-orang orang Malaysia seperti itu ketika beliau itu di Jordan seperti itu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Allah Allahu Akbar. Ah, di Besut Trenggano ya. Jadi beliau itu berasal dari Syria, berkawin dengan wanita Melayu pilihannya dan sekarang menetap di Besut Trenggano. Jadi Masya Allah ya, orang-orang Trenggano Masya Allah hebat ya. Masya Allah, ada Ustadz Mahib Khawli yang istilahnya dalam penyampaiannya bagus banget gitu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan tonton juga video-video kita yang lama-lama guys ya. Banyak juga istilahnya video-video menarik yang istilahnya mungkin teman-teman terlewat untuk menontonnya gitu ya kan. Jangan lupa juga istilahnya teman-teman sekalian untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena istighfar itu obat daripada segala penyakit guys, terutama penyakit hati ya. Allahu Akbar. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.